была идея. Собрать в один отряд группу необыкновенных людей. Чтобы вместе мы стали чем-то большим. И когда понадобится, могли сразиться там, где другие бессильны. познаете горечь поражения. Когда свято веришь, что твое дело правое, но проигрываешь войну. Одни трепещут, другие бегут. Судьба настигает всех. Эвакуируйте город. Займите оборону. И дайте этому человеку щит. Враги собирают силы. Тени сгущаются. С этого дня судьба нашего мира, всего, что нам дорого, в твоих руках.